Почитувани слушатели, почитувани гледачи на мој и на ваше задоволство, денес со мене разговора под председателот на студентскиот парламент при Универзитет Гоце Делчев, а тоа е Иван Тасевски. Иван, пред се ти благодарам за твоето присуство, како се чувствуваш? Благодарам прво на поканата. Така, се чувствувам нашиот... одлично. Дака, нашиот одговор ќе се осврти најмногу кон она што представува еден студентски парламент и тоа би било моето прво прашање, што представува спобеда? Спобеда како кратен од студентски парламент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип представува најзначајната студентска организација на ова ниво. Значи студентскиот парламент како што знаеме сите се избира преку избори, секој има право да да се кандидира на истите Секој председател има право да си ја искористи својата организациона структура како што сака и организацијата е евентуално да искористи по свој ниво. А, значи, студентскиот парламент, како што кажав, представува најбитната студентска организација која представува линкот помеѓу студентите и деканатите и ректоратот. Значи, се, секакви проблеми, секои нарушување на права, секои награди и активности, значи не само негативните и позитивните работи спаѓаат во надлежност на студентскиот парламент, се, се пренесуваме до ректоратот и го решаваме на секој најдите начин. Така, што значи да се членува во една студентска организација и кои се предности тоа членување во една ваква студентска организација? Значи, јас можам да ви кажам индивидуално, за мене. За мене како студент од страна да дојден на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, представуваше огромно задоволство да, да станам под председател на оваа студентска организација. Затоа што, како што веќе знаеме сите, уга да можам да се пофалам дека го има најстручниот кадар од професорите на, на може би на, на балканско ниво, професори да. со и а, трудови со импакт фактор и така натаму, значи а, мене ми представува огромно задоволство јас кога ќе застанам и на состанок одам со ректорот добро познатиот доктор Сашо Митрев ми представува огромно задоволство кога одам на состаноци со академици, одам на состаноци со доктори на науки и така натаму. Значи, членството во студентска организација ни дава еден авторитет многу лесно да застанеме и да дискутираме со многу важни личности. Предности на членување во истата, секако што ги кажав, истите, а плюс тој ги имаме тука, имаме огромна слобода за организирање на се што сакаме. А, многу добро го користиме, како што знаете, минатата година имавме над 50 проекти активности кои многу успешно ги уловивме. Мислите беа да презентирани пред јавноста на пресконференција. Точно и вас како медиум многу добро ви искористивме, <laughs> так. така и ова година правиме, па предностите се тоа што се надоградуваме себе си како личност. Про. Така сега... го кажуваш од аспект на студент. Точно. Е сега како аспект од организацијата на студентскиот парламент, кои се целите и задачите на студентската организација? Цели задачи на студентската организација се како првобитна и примарна цел е нарушувањата на правата на студентите да не постојат. Студентскиот парламент и сега студентскиот правобранител го имаме нај, најтешката задача да ги да ги уволчиме проблемите на студентите и да ги решим истите. Со тоа што секој студент е член на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Лочев. Затоа ние направивме на програма со тоа што студентите ги делиме на активни и пасивни. Многу, многу е широк распространето тоа што ние имаме дежурни во канцелариите и така натаму. Кога се нашите состаноци, значи се работи по, по пред врати, секој може да дојде да присуства, секој може да, да предложи проект, секој може да, да застане да биде член на, на сечи проект, од, од сека, од логистичка поддршка, од ораторски вештини, секој студент го, го користиме и самиот се користи се надоградува со тоа што присуствува кај нас. Зашто го убива, за тоа може да се точ, вклучи во самата организација. И за тоа што не го може да, да почне да проба да, да, да го убива. Така. Дали како подпредседател имаш некои предности за разлика од некои студенти? Или па, твојата пребавна е цел да ги представуваш идеите на студентите? Јас моите предности ги гледам индивидуално. Јас се, се борам за, за секој проблем на, на студентот да го решам со тоа што ги задоволувам останатите околу мене, а со тоа се задоволувам и самиот себе си. Си охранам егот едноставно така и оваа функција многу ми помага за, за, за позитивно да влијам во околината. Јас како себе си. Така, јасно. Значи, а, многу многу добро, многу позитивно влија и цел овој студентски парламент врз мен. Спорам како индивидуален и како студент и како подпредседател на студентскиот парламент. Така, малку повеќе да разјаснеме на, на студентите како се формира еден студентски парламент, поточно е студентскиот парламент при универзитетот Гоце Делчев не знам колку знаат сите, но студентскиот парламент е легална студентска организација која ја има на секој универзитет кој работи по еврокредит трансфер системот. Граѓанско здружение кое работи поврзано со универзитетот се избира председател на две години, како што кажав, секој може да се кандидира за председател Секој председател си прави своја организациона структура, тројца, двајца подпредседатели, секретар, пиар екипа и така натаму на кој начин што сака да, да функционира студентскиот парламент. А, јас како, како дел од овој студентски парламент, од оваа наша гарнитура, бев лично повикан од председател Горан Стаменков, каже кои се моите должности, моите цели и многу добро ја прифатив и мислам дека си моите должности ги извршувам како што треба. Така, како како студентски парламент, дали има некое тело над студентскиот парламент кој што кој кој ствари, кој ги утврдува работите и активностите на студентскиот парламент? Значи, студентскиот парламент работи а, в, и зависно и независно од ректоратот. Значи ние а, за секој наш поголем проект сега го се консултираме со нашите надлежни во ректорат, затоа што веќе работиме на широки аспекти ова е втора година од кога сме ние. Покрај тие хуманитарни акции, крводарителски акции, забави и така натаму проблеми на студенти што се решаваат, сакаме сега баш денес сакавме да го најавиме нашите еден од нашите најголеми проекти Штип академски град. До сега имаме многу соработки и меѓународни и, и во нашата во, во нашата држава со државни и приватни универзитети, па зошто да не искористиме истите? Сакаме да направиме една недела со тоа што ќе има обуки, работилници, семинари, забави, турнири по спортски турнири И на тој начин ќе ги приближите и студентите кон самиот студентски парламент. Точно, и не само нашите студенти, тоа сакам да го потенцирам. Имаме околу 34 меморандуми за соработка со останатите студентски парламенти во Европа и имаме и во, во Ирак, мислам, и во Америка имаше. Уште еден, значи, оди на светско ниво да ги привлечеме сите во Штип. И како што јас го прифатив Штип како многу позитивен град, сакам да, да им го покажеме на сите. Така, да се продолбочиме сега малку повеќе во она активност што ја што треба да ја прави студентскиот парламент. Сушност, кој право ги заштитува студентскиот парламент на секакво студентите? Право, секакво право. Студентскиот парламент отворено го има статутот. Ние организиравме трибина пред некој време што е студентски парламент. На таа трибина направивме презентација на статутот на студентскиот парламент и мислам дека имаше над 300 присутни на, на тоа. Мислам дека и ти добро се сеќаваш и ти таму беше на таа трибина. Да. Многу, многу имаше студенти, мислам дека многу добро му доловивме што е студентскиот парламент и како и тие самите да го искористат тоа што и самите се членови на студентски парламент. Mm, така. А, еве кога веќе сме кај правата, кои се најчестите проблеми со кои што се соочиле, кои што студентите кои што побарале од вас помош? проблемите на студентите до сега најголеми се индивидуални. Значи, многу погрешно го сваќа тоа студентски парламент. Ние не сме студентски прашање. Не можеме да помогнеме ако студентот има 47 поен, па он фали еден поен за да се појави ниспи затоа што а, може да запише семестар по втор пат Тоа за мене индивидуално е тоа најголемиот проблем, кога не можам да застанам и да решам проблемот на, на студентот. Кога мене студент ќе ми се јави, ќе ми каже имам проблем, ми фали еден поен, кога ќе каже имам проблем, пријавата не, не пријави испит на во рокот во кој требаше да пријавам и имам автоматски петка на испитот. тоа се проблеми кои не можеме баш да ги решиме. Не, обшто не може никој да ги реши. А штета што студентите не, не ги користат тие рокови, не, не го користат своје познаење за да стигнат до поените ни испити така натаму. Значи, на, најчести проблеми на кои не контактираат се тие. Затоа што мораме да делуваме пријателско, да, да шириме пријателско расположение, позитивно да делуваме врсите. сите И тоа доведува до вакви конверз... вакви диску... дискусии меѓу нас и студентите. И трибините кои што се организираат. Така, а, а, ланската година имавте проект кој што ги засегаше доста студентите, пријави мито и корупција. Како го спроведовте и нешто повеќе околу тоа, дали ќе можеш да ми кажеш? Прво морам да кажам дека А, тоа не е проект на ланската година, туку оваа година со прв проект и, и минатата година и оваа година ние тој пријави мито и корупција. Значи истото го направивме со од лани со тоа што оваа година сакаме бум да направиме со маркетингот. Поставивме билборд во центарот на градот, поставивме а, како кути а, во секој кампус и поставивме хартија на која секој студент може да опише случка, на која бил навреден, на кој имал проблем со професор, асистент, па дури и проблеми со меѓусебно со студентите. Сакаме да да го искорениме тоа нешто ако воопшто постои, затоа што секој универзитет има таков проблем. Сакаме и оваа година како и лани примарен и најбитен проект ни е тој пријави мито и корупција. Секој секој проблем да види пријава. Минатата година имаше а, околу 3-4 пријави на кои искрено да кажам нема смисла со проектот не беше сватен како што треба. Така. Во почетокот на нашиот разговор спомнав спомнав нешто околу активноста на студентите, пасивни и активни. Колку студентите на вистина се активни во студентскиот парламент при универзитет Гоце Делчев? Точно. А, студентите Прво треба да слушнат за нас, кога почнавме како студентски парламент. Значи, а, ние сме третиот мандат со тоа што Горан е првиот председател, предходно беа веде председатели, вршители на дејности. Прво моравме да, да се покажеме пред студентите, дека студентски парламент постои, студентски парламент се бори за вашите права и така натаму. ги оформивме председателите на а, факултетите, одделно тоа се веде председатели да бидеме јасни, вршители на дејността на председател на матичниот факултет. факултет. Со тоа што ги поставивме тие имаме од околу 11 нови луѓе. На тие 11 луѓе му дадовме задача организациона структура да направи на својот факултет. Секој факултет си има наставна програма, секој факултет си има одредени смерови, секој факултет има повеќе генерации. Значи, кога, кога ќе поставиме луѓе на тие сите места добиваме може повеќе од 600% од веќе колку што има. Со тоа активиравме над 100. А веќе и веќе почнавме и да се шириме од човек на човек, кога што оди секоја работа во секаде. Mm -hmm така да, да добива, добивме број колко, од околу на крајот на минатата година имавме состаноци во амфитеатри со над 500 активни студенти. Значи успеавме во во нашата задача. Оваа година ми е мило што сите тие студенти ги задржавме да бидат активни и продолжуваме со ширењето, затоа што овој универзитет има 19.000 студенти, како и во Штип, така и на, во градовите кои имат дисперзирани студии. Така сакаме да сите да ги активираме. Така, на кој начин подетално може да ги следат состаноците, каде и на кој начин може да се активираат? Јас сум сигурен дека 90% од студентите знаат дека во вторник во 16:30 во економскиот факултет имаме состанок. Тие 90% исто знаат дека а, како што досега се промовираме, досега на сите кажуваме, Од понеделник до петок има дежурна екипа во канцеларијата на студентскиот парламент од 10 до 13 часот. Значи, се што, се што може, се што сака, се, се а, сме ние тука да направиме заедно, затоа што сите сме членови на студентскиот парламент. И сите сме студенти на Универзитетот год Делчев. И нас ни голема чест за тоа. <laughs> така, ти благодарам многу Иван, се надевам дека студентите доста ќе ги запознаеме преку овие неколку прашања што всушност представува студентскиот парламент и таа веќе дилема ќе ја искорниме од нивните умови, меѓу нивните разговори со останатите студенти. Мене ми беше мило, ви благодарам премногу пак за поканата. Се надевам дека нашата соработка уште многу време ќе трае како студентски парламент и УГД ФМ и мултимедијален центар. Така секогаш имате поддршката од УГД ФМ и од центарот за несвејаност. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.